assalomu alaykum va rahmatulloh qadrli do'stlar kunlarning saidi juma barchalarimizga muborak bo'lsin ushbu kunda juma namozini ado qilishdan tashqari ham boshqa amallar bor sunnat amallari inshaalloh hozir mana shular haqida gaplashamiz bismillah boshladik birinchi navbatda juma kuni uchun g'usul qilib poklanib pokiza va go'zal kiyimlarni kiyamiz ana undan so'ng esa xushbo'ylanamiz juma kunida payg'ambarimiz alayhissalomga ko'p salovat aytishligimiz fazilatlidir zero alloh taolo biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir marta salovat aytsak bizga o'n marta salovat aytarkan subhanalloh bugun siz salovat aytdingizmi allohimma solli ala sayyidina muhammad men sizga eslatdim siz ham do'stlaringizga albatta eslating birodarim misvok bilan o'qilgan namoz misvoksiz namozdan 70 barobar afzalroq ekanligini bilasizmi masjidga esa yayov borish tavsiya qilinadi juma kuni kahf surasini qiroat qilgan insonning qadami ostidan osmonga qadar bir nur taralib turadi va ikki juma orasidagi gunohlari kechiriladi yana juma kunda tirnoqlarni olishlik kerak bundan tashqari ko'pgina istig'for aytish kerak astag'firulloh astag'firulloh astag'firulloh siz juma kunda yana qanday sunnat amallarni bajarasiz tavsiya o'laroq izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin